bago tayo magsimula, so thank you guys. Hindi naman magpapareview sa atin yung mga bagong NFT games kung hindi nila nakikita na may mga audience sa channel natin. So, uh, malaking bagay yun sa channel natin para makapag-continue pa tayo na makapag-create ng marami pang mga videos. So, yun nga, kahit busy tayo, napilitan tayo na gumawa pa rin ng, ng video. Actually, 3 a.m. na rin ngayon. So, uh, may commitment din tayo. So, ayun, i-review natin yung Soul Chicks Alright, so bago natin simulan, panoorin lang natin yung intro nila. Um, ito yung, this is what you've been waiting for. So yun, nakita natin na may mal malaking ano ba, wolf. And then yung mga sisiw, <laughs> mga soul cheeks, ang cute eh, no? And kung maisip nyo, si Tweety Bird, di ba, kalaban niya si Sylvester the Cat. Pero dito, wolf yung kalaban ng mga chicks natin. And yung nagustuhan ko dito is nung nakita ko pa lang yung gameplay niya, para siyang run online. Eh nung nung syempre, alam naman natin may may pagka 90s na tayo. So yung mga panahon na run online kasi kata noon, naglalaro din talaga ako noon kaya naging interesado ako dito. Ayun, so marami na silang mga members sa Discord. Nasa 50,000 na. Mamaya i-check din natin yung Discord channel nila, pati yung Telegram. And yun, um, sa intro pa lang, no? parang exciting. And gusto pa nating malaman kung ano yung uh, <clears throat> development ng game na to. Actually, after checking yung white paper nito tsaka yung website nila, so masasabi ko rin naman na interesting talaga and uh, para sa akin may potential din na laruin ko to. Alright, so this is the leading NFT multiplayer battle gaming ecosystem. So kung hindi man ganun sila ngayon, yun yung aim nila. And meron silang uh, minting uh, ng Thursday sa October 14, so 4 days na lang at 5 p.m. UTC. Uh, meaning dito na magre-release sila ng uh, panibagong wave ng mga Sol Cheeks. Kasi last September 16, uh, ah, nag nakapag-mint na sila ng uh, 1 to 2,500. And then, wave 2 is 2,500 to 5,000. So, yan yung target nila. And all in all, uh, based din dun sa white paper nila, nasa 10,000 yung Soul Chicks na i-release nila. Different rarity. Alright, so Um, upon checking naman dito sa mga next part ng website nila, um, nagba-buy and may may buy and sell ng soul chicks within the community. Actually, this is uh, usually uh, existing naman sa mga NFT games. Uh, create collections and earn rewards. Which is yun din naman yung isa sa mga mechanisms talaga ng pay to earn or blockchain games. And then breed adorable soul chicks to unlock rare traits. So usually may mga breeding din and then play games in the Solchix universe. So yun yung target nila dito is metaverse din. So as you know, yun nga yung virtual world and all of the digital assets then and even yung mga players, diba? You can have avatar then and connect all of this um, um, sabihin na natin na virtual world, diba? So yun yung target nila. And mamaya makikita nyo gaano ba yung vision nila sa game na to and gaano kalawak yung eco ecosystem. So makikita natin yun mamaya. So what is Solchix? So Solchix is one of the first NFT-driven games built on the Solana blockchain centered around adorable Solchik NFT collectibles. So yun, one thing din na, na nagpa-curious sa akin dito is nasa Solana siya. Usually, 'di ba, uh, yung mga fini-feature natin is BSC e, sa Ethereum, And then recently, tinignan natin yung Polygon. And then ngayon, nasa Solana tayo. So, maganda rin na exposure to. Actually, kung hindi ko nakita si ano si Gios, 'di ba, ng Axie Infinity na <laughs> may mga meeting siya with Solana and then may mga uh, rumors daw na baka may partnership with them and so on. Parang hindi ko hindi ko hindi ako magiging familiar dito pero yun nga, uh, tuloy-tuloy natin yung checking ng NFT game na to. So ito rin yung isa na nakita ko, yung PVP na gameplay. Yun nga parang na-curious talaga ako sa setup niya kasi may map, tapos nandito yung mga skills, may mga items, and then chat, and then dito makikita natin na parang merong ano ba, mana, tapos yung HP, and then meron ding mga life siguro ng enemy or ng kaparty nila. So yun, na-curious na talaga ako kasi parang run online nga talaga and kung babalikan ko yon isa yun sa mga as in nilalaro ko talaga nung, nung nag-aaral pa ako. And dito naman sa kabila, nung nabasa ko yung raids gameplay, 'di ba? So, yung sa run kasi may mga even yung kabal, 'di ba? May mga party party 'yon and mag-raid ka ng mga kalaban. And kita naman natin dito, parang they are having a teamwork, di ba? So, interesting talaga and sabi ko, kasi nga, check ko nga to dun sa nag-email sa akin. So, si Paolo nga yun. And, ayun, ah, hanggang sa napag-usapan na namin and naging interested na rin ako dun sa game. So, why Soul Chicks? So, each Soul Chick is uniquely created and carefully designed by highly experienced artists by overlaying uh, various pre-designed attributes on uh, on the base Solchi character. Actually, magkakaiba, iba, magkakaiba naman tayo ng mga preference. Although 3D nga to, and syempre yung expectations natin, yung ibang mga games ngayon, di ba? Ibang level na rin yung graphics nila. Eh. Pero for something na nagsisimula pa lang and ganito na yung itsura niya, I, I think okay din. And, and lalo na sa mga games na nagsisimula pa lang, di ba? Kung wala pa naman kayong enough na funding hindi nyo pa talaga maa unless yung pinaka details na gusto nating palabasin. Pero so far, for me, ayun, um, interesting talaga yung, yung game na to. And then, fully integrated gaming metaverse with exciting features. Yun nga, so marami silang mga na-envision dito na iba-ibang mga feature. Promise, mamaya makikita natin kung ano yung mga features na yon Hindi lang siya from this game. Marami rin siyang mga mini games. And kung yung mga naririnig natin ng mga land and other stuff, dito <laughs> meron pang iba na nasa pipeline. So sana magawa nila yung ano, mga nasa pipeline kasi syempre it also takes time. And players will get paid to play which is normal naman. And ang nakita ko lang na difference nila sa iba, yung commitment nga sa game. Parang the more na you stay in the game, parang meron silang mga mas marami pang mga bonus na pwedeng ibigay sa mga players. Uh, nung nagre-research din ako sa kanila, ito yung pinaka nakita ko rin sa marketing nila na um, it, it took them a long time para makabuild nung team na 40 plus and as in mga talented uh, people daw to globally. Siguro that's why we have ano rin, we have Paolo, 'di ba, na Filipino, tas iba pang mga nationalities around this. And then extensive partnerships with market-leading blockchain institutions ensuring broad scale and seamless experience. Actually, kapag tumitingin din tayo ng mga games, um, important din yung partnership kasi related to sa reputation, 'di ba? Kung may sumusuport sa kanila, kung may nag invest kung may nakikipag-partner, it means na yun nga, may mga naniniwala rin na may potential talaga yung game. So mamaya makikita natin kung sino-sino yung mga yan. So so far, meron silang ilan ba yan? 12 na mga partners. And to be honest, hindi ako familiar dito sa mga yan. So, bago rin ako sa Solana blockchain kung market leading partners man yan. I'm not aware, pero we can dig deeper, 'di ba? You can dig deeper, guys, kung gusto niyo talagang i-check yung legitimacy ng mga information na nandito. So, play to, play to earn game mechanics, sa so, nga, quarterly leaderboard prizes, uh, may award sila sa top 3 soul checks uh, imagine niyo kung meron silang 10,000 at the beginning tapos i-breed yon and then top 3 siguro sobrang laki ng rewards na dito actually kapag chinek nyo sa CoinGecko kung magkano na isang Solana na token yung Sol token nasa 8,000 pesos so ayun medyo mataas nga rin yung starting price nila eh kung nasa 2 point something yan nasa 20,000 yung isang ano nila <laughs> CCU dati di ba binubunot lang natin yun eh sa labas, di ba? O ako lang ba nakaka-relate? Parang lalagay mo sa tubig tapos pag tama yung hula mo, no, isisiw ka na. Iba-iba pang kulay. Number 2, breeding. So, breeding salt chicks and selling them in the marketplace. So, mamaya makita natin yung mga marketplace nila. Actually, marami. Marami silang marketplace. And then, rare attributes. So, yun nga, um, collect, collecting soul chicks with rare attributes and selling them in the marketplace. So mamaya madadaanan din natin yung mga attributes. And then number 4, governance token. So starting in quarter 1 ng next year, so pwede nang maka-earn ng chicks governance tokens uh, which have governance rights and fee sharing built into the tokenomics. Ay, ah, yung pala guys, for clarification, sa ngayon, binebenta yung mga soul Chicks uh, through Sol na cryptocurrency. Pero later on, magre-release din sila nitong chicks na token. And mamaya, makita rin natin yung ano lang nila, high level tokenomics. Walang masyadong details eh, pero nandun yung uh, partition. Uh, chicks tokens can be earned by playing and are rewarded based on each player's effort and skill. Alright, so yung core team nila, so ito nga, they have <clears throat> 40 plus team members. And mamaya makikita naman natin yung list ng mga names nila pero so far ito yata yung mga core nila. So yung mga nakausap ko dito, itong strategies nila or baka CEO din nila to eh, si William and then si Paulo. So ito Pinoy nga siya uh, na nakabisa sa Singapore. The rest uh, hindi hindi ko pa naka-interact yung iba sa kanila pero si Paulo responsive din naman siya sa atin. So yung roadmap, na-check ko na rin to. So so far mukhang nami-meet naman nila yung uh, mga targets nila. Binisit ko lang yung Telegram nila. So nakita ko lang na yung mismong unang yung wave 1 nila na sale, parang kinailangan nila na mag-delay ng konti for few hours dahil nagka-problem sa Sol Solana. But for the rest, nadaanan naman natin yan. Nakita rin naman natin na may mga partnerships na sila and may mga marketplace na rin na ano open and then yung yung in-house marketplace nga nila ginagawa pa so siguro dun yung ano pag ni-release na rin yung chicks na tokens nila alright so second minting ito na nga yung October 14 and then sa quarter 4 ng 2021 which is um ito na yon quarter 4 di ba so mag, malapit na sila mag-release ng Soul Chicks Alpha So this is the gaming platform. So makakapag evolve na tayo ng soul chicks natin and engage in P2P battles. Pero al- alam ko hindi ganun kadali na ma-engage sa P2P battles, parang kailangan mo pang magpa-level up, parang certain level. Mamaya daanan natin 'yon. And then meron silang parang bonding with soul chicks. So yung bonding na to parang Tamagotchi style yan. So madaanan, madaanan din natin yung screenshot niyan mamaya. So meron silang Battle of Solfax Challenge. Ito yung nakita natin na parang nire-raid nila yung malaking <laughs> fox. But, buti ginawa nilang fox no kasi kung cat yon parang si Tweety Bird na yon tsaka si <laughs> Sylvester the cat. So release of Chicks governance token so next year. Next year pa. And then release of uh, Soul Chicks community. So quarter 2 So yun, medyo malayo-layo na tong mga to. So tingnan natin. So may mga new features din sila. Yun, may mga buildings, may flocks, and weapons sila sa update nila. Quarter 3 pa yan. Third quarter. So almost a year pa bago nila ma-release yung mga yon. Well, na-expose kasi tayo sa mga development ng NFT game. And nakita rin natin na usually yung iba nasa pipeline lang talaga yon Kailangan ng funding, depende sa sa progress ng game kung sinusuportahan ng community. Pero ito, ito, the reason why I check this, kasi nga, wala pang masyadong mga Solana games eh. And they're one of them. So, exciting. So, baka may potential din to. Alright. And then, check natin yung sa games. Quick lang. So, yun nga, P may PvP siya, may raids. And then, yung bonding, yung aalagaan mo siya. Parang papakainin mo. Eh, <laughs> matindi to guys, parang na-check ko to. Kung meron kang soul farm ba yon and eh, nagtatanim kami pagkain ka doon, tapos papagamit, papakain mo dito sa soul chicks mo, mga ganun. And then, pwede mo rin i-train. So, dito nung nakita ko yung train, medyo old lang yung examples ko. Ah. Dati naglalaro kami nung Monster Rancher, <laughs> mga ganun. Yung parang pwede mong i-train, tapos madedevelop yung mga skills. Well, actually, available naman din yan sa ibang mga games din. Pero yung interface niya kasi, mamaya, tingnan natin. Ganun yung itsura. Alright, so ito na daanan natin to, yung sample ng PvP, tsaka yung raids. And then ito guys, oh, so <laughs> ito yung parang Tamagotchi nila. Hindi ko lang alam kung namamatay din ba yan, no? Or maganda sana kung may ano, no? Parang nababasa, basang CCU Wala eh. <laughs> Pero yun lang, yung call over pet tapos yung feed. Ayun oh, parang weasel to, no? Para, para siguro pag yung attention wala sa sa'yo. Yung usual, no? Pag nag-aalaga ka ng sisiw siguro. <laughs> And then, ito naman, yung training. Parang you can improve yung mga stats niya. Ito, parang hindi naman siya masyadong copycat ng iba, no? So, HP, attack, defense, dexterity, tsaka yung luck. And then, may mga skills din siya. So yun lang, nadaanan naman natin yung mga yan. And ito, ang dami nilang mga features in the pipeline. Dahil nga target nila, metaverse. So gusto talaga nilang mag-create ng virtual world around the Soul Chicks. So meron silang Soul Chicks breeding, farming, occupations. Even this, no? Yung parang siguro yung mga Soul Chicks mo gawin mong farmer doon sa land. Baka mga ganun yan. Or gawin mong doctor, We're not sure. Tingnan natin kung ano yung mga talents nila. Right? So, Solchic's Marketplace. And then, meron din silang mga gangs. Bukod pa yung farming eh, sa, eto nga, yung land. And then, may weapons. So, yun, ang dami, no, guys? So, tingnan natin kung mamimit nila yung mga target na yan. Okay, so overall pala, hindi natin na-rate eh, no? So yung website nila, alam ko kaka-update lang nito. And I, I think, yun, pinaghirapan din talaga yung mga nandito, no? Alright, next natin, attributes. So ito na yung mga NFT attributes. So dito natin makikita ano yung mga rarity nila. Same nung sa ibang games. So meron silang common, uncommon, So tawag pala nito categories rare, mythical and legendary. So ito lang yung mga ch percentage chances para makuha natin yung mga yon. Actually tayo nabigyan tayo ng common. So malamang doon sa, sa 2500. So yun, doon nakuha yon. And then dito naman, ito ang cool nito guys eh kasi yun nga depende doon sa mga parts masasabi natin kung rare ba siya o hindi. Ang, ang worry ko lang dito, yung intellectual property kasi ayun nga, ginagamit nila dito yung Chicago Bulls. Hindi ko alam kung hahabulin sila kasi kung matatandaan nyo, ah, kung aware kayo dun sa mga fan kasi ko ng NBA 2K, tapos even yung mga tattoo lang, di ba? Kapag uh, brand yon pwede silang ano eh, magreklamo eh. I'm not sure paano to hinandle ng salt cheeks. Pero yun, nakakatawa yung mga design dito guys. So kapag wala kang ah, uh, <laughs> accessory sa head, so yung rarity nun is common yun eh. So 20% kadalasan ganyan. Pero kung ito kasi yung sa akin, meron siyang wrapper. Uh, durag. <laughs> So 7% pala yun no, bago mo siya makuha. And then ano ba yung pinaka rare? So yung pinaka rare kapag uh, may halo ka hindi kaya may helmet 1% lang yung nakakakuha niyan ito <laughs> oh, <laughs> pati ito ang cute eh no parang buhok lang pero rare yan ito parang inspired by ano to eh Monkey the Luffy no ayun so kung gusto niyo pang makita yung mga itsura ng parts guys punta lang kayo dito sa soulchicks.io tapos sa attributes Siyempre, pwede nyo na yan mabisit Actually, yung pinopoint out ko nga even yung sa shoes. Ayun o, oh, may mga Jordan sila eh. So, ayun, yung pinaka-rare niya. Hindi kaya binayaran ni rin, din, din, din nila tong brand na to or ayun so check na lang natin kung anong mga next na mangyayari <laughs> alright sa team naman So yun nga, uh, di na natin to isa isahin pero yung team nila, they are categorized din sa strategy team. So si William yon And then development team, special projects team, partnerships team, and marketing team, social media, uh, community team, mga nag-handle ng mga nag-handle ng Discord And then may outreach din sila. So community team outreach. So tingnan natin ano yung mga picture diyan. Well actually oh, kung may mga nakita yung mga chocolate diyan, may iba pang mga Pinoy na involved dito sa game na to. <clears throat> Hindi lang si Pau. Alright. And then sa partners, yun nga, kinategorize lang nila to sa mga development partners nila which is usually siguro related to sa mga platform na gamit nila. Most of them related sa sa isang tingin, related din sa ano eh, sa Solana. And then marketplaces, yun nga marami silang mga markets, yung Solana Art, um, Magic Magic Eden, yung Soul Shop, Soul Sea, so andito yung mga yan eh. Digital Eyes, tapos um, I, I'm not sure kung magiging ano rin to wala pa dito eh sa options eh. pero mukhang related siya sa smart contract platform that allows game developers to mint so kailangan din siguro nila to, to integrate dun sa mga marketplace nila and sa mismong game alright so marketing Coindesk and Brave and then may cameo shoutout no sa mga celebrities so si Ice Cube shinout out sila. It's either, ano ba, so it's either interested siya sa game, di ba, or ini sponsoran din nila. Nice. <laughs> Kilala niya si William. Uh, nice, nice, nice. Ayun, so yung strategies nila mukhang malakas yung mga connections nito ni Sir William. Alright, um, ay hindi, mamaya na natin daanan tong white paper. So, dito muna tayo sa how to mint. So, yun guys, uh, yung first step lang talaga dito is solve muna yung pambili nila sa Soul Chicks. So, nabibili lang yun. Eh, yung mga familiar sa akin dito is Binance, Coinbase, Gate.io, And I, I'm not sure kung ano yung mas okay sa inyo itong hobby. So narinig ko lang 'to eh sa mga taga Malaysian ginagamit nila 'yan. Alright, so uh, pero ako Binance preferably yung ginagamit ko and sure na okay. And then nakita ko lang dito na yung pairs nila sa BNB. Pwede mo siyang i-switch doon. Alright, and then yung pag-create ng wallet, uh, ginamit ko lang dito is Phantom Wallet. So, download lang. Magiging extension to. So, ayan yan. Parang pag-setup din ng MetaMask. Uh, kung, kung hindi ka sure kung paano gamin yon I think yung instruction dito is pretty straightforward. And then, as a reminder, diba, lagi ko rin sinasabi na wag nating i-type yung secret recovery phrase natin dito. Lagay lang natin sa papel. And then, ipin natin kung gusto nating makita dito yung uh, icon or yung pinaka phantom extension. Alright? So, next natin, uh, pag-transfer ng SOL from exchange to your wallet, uh, yun nga, ito yung same din ng MetaMask eh. So, sa taas, ito yung address. And then, receive and send. Yun din yung mga options. And, di ko pa yung try Pero, I, I think, the same naman yan sa ibang mga wallet. And then kung gusto nating mag-mint ng Solchi, so punta lang sa website nila. And i-connect natin yung wallet natin. But for now, naka-disable kasi siya eh. So baka on the day na to i-enable. Yun, that's it. So kapag ready ka na, magkaroon ka na ng Solchi mo. Right? And then sa marketplace naman, uh, na-explore ko lang dito isa-isa pero mas okay ako dito sa ano mas okay ako dito sa Soul Shop and then pag nag-connect ko yung wallet ko punta lang ako sa profile tapos may kita ko na dito yung ano ko <laughs> Soul Cheek ko so tuwa I'm not sure ano pa ibig sabihin ng 257 parang siguro yan yung number niya parang sa order And then andito yung mga mga traits niya, attributes. So green lang yung background niya, so common. Yung base niya is salt cheek. And then yung hats niya, yun nga yung wrapper drug and then eyewear and then common. Chinik ko na to eh, medyo lamang yung pagiging common nitong ano natin, salt chicks natin. So na ang range ng price nito siguro na sa 2 to 2 2 point something na sol. Alright. Um, ito naman news lang kung ano yung mga nire-release nila sa Medium na mga updates. So, pwede nating makita dito. Ayun no, si Mon Monkey the Luffy talaga, no? So, I'm not sure kung NFT, di ba, artwork, kung or, or kung inspiration lang naman baka wala naman sigurong problem sa ganyan alright and what else so punta tayo dito sa white paper Alright, so na-open na natin to eh. Sa white paper naman, ang pinaka high level lang nito, nakatira sila ano eh, sila Solchik sa Chico. And then dumating nga yung Solfax. And kailangan nilang lumipat ng bagong world and napunta nga sila dun sa Solana. And habang nasa Solana nila sila, syempre nag-start ulit sila dun sa journey nila. Pero yung ibang mga naiwan pa dun sa Chico, Parang doon din yata yung uh, nakikipaglaban pa rin. Parang ganun yung story niya. Ayun lang. So, basahin nyo na lang din. Or baka mali ako. Baka doon sa Solana, inatak na naman sila ng Solfax. Alright? Okay. So, yung NFT uh, ah, economics naman niya. So, ito nga yung mga categorization ng uh, ah, mga salt cheeks. And then, simula sila nung sef- September na mag-mint. And 3 sol nga yung pricing nila noon before. And kung magbebenta ka sa mga secondary market, meron siyang 5% na royalty fee. Uh, in addition pa doon sa i-charge sa atin ng secondary market kung magte-trade tayo doon or magsi-sell So in the future, magkakaroon nga ng uh, in-house marketplace uh, aside doon sa mga marketplace na nakikita natin doon sa website nila. Tokenomics yon high level lang yung binigay nila sa atin eh. So tingin ko makakapag-dig deeper lang tayo nito kung may kakilala tayo sa loob or makita na natin yung contact, contract address din para ma-check natin yung mga settings din doon. Pero for now, yun nga, 50% mapupunta sa play to earn rewards and then 25% sa pre-sale So wala rin akong news eh kung tapos na ba yan or hindi pa. Pero malamang baka tapos na yan kasi nagmi-minting na rin. And then development. So ito yung mapupunta sa development and then marketing 10% and airdrop 5% and total of 100 billion tokens. So marami din 'yon, no? So siguro ang decision din nila dito is related sa more flexibility kasi syempre higher the higher the number of ano rin tokens or circulating supply and kung mapapataas mo yung value ng ng product mo or ng game mo so parang mas stable yung ano eh, yung movement well malalaman natin so depende pa rin sa community kung maraming magjo-join sa game na to and then uh, the token will be deflationary and will have 10% transaction tax, 5% for liquidity, and 5% for burn. So, ayun. So, isa rin siguro yun sa way nila para ma-maintain yung circulating supply. Alright, so pagdating naman dito sa roadmap, napag-usapan na natin yan. Hindi na natin i-dig deeper. Even yung earning from Solchicks, dinaanan na natin to. Same to nung sa website. And then, how to evolve your Solchicks So yun, uh, sinabi lang dito na magsisimula nga yung mga soul chick sa level 1 and then uh, dadaan to doon sa bond, bonding, yung parang tamagotchi nga rin and then yung mga mga PvP battles wherein makakapagpa-level up ka, makakuha ka ng mga experience points and then pwede mong ma-improve yung mga abilities tsaka yung traits. Um, And then after mo mag level 1 sa level 15 naman, so ito na yung tinatawag nila na adulthood. So yun nga, uh, pwede ka nang makipaglaro dun sa PvP pa na iba and PvE na battles. And parang ito na yung path mo para maging warrior na yung ano mo, soul cheek. And then at level 30, yun na yung mature soul cheek. So pwede ka nang mapunta dun sa leaderboard rankings. And then sa 45 naman na level, ayun yung Grand Soul Cheek. Um, y- meron na daw unique visual effect. And then, pwede ka nang makipag-breed sa same Grand Soul Cheeks mo. And then, yung last, yung Grand Master Soul Cheeks, parang pwede kang mag-evolve doon kapag uh, nasa level 60 ka na. And ito na yung ano na, parang syempre ma- mataas na yung level mo. And eh, parang nandoon ka na sa almost <clears throat> parang parang same din ng mga kabal, 'di ba? Tsaka nung run online, ewan ko nakaka-relate kayo doon, parang mas makunat ka na no pag ganun. And what else? Ang hindi ko lang alam dito, anong relation nung pag-level up dun sa rarity, 'di ba? Dun dun sa may categorization. Siguro baka yung mga levelings parang kung nasang category ka, hindi ko alam kung makaka-move ka sa next category kung magle-level up ka. Tanong natin yan kay Paolo. Alright, and then bond, PvP battle. So, napag-usapan naman na natin yan. Tapos, ito lang yung mga details nung sa mismong gameplay na pinakita nila. So, you can read that. Uh, ah, ito naman yung mga usual din na laman na na-mention ko kanina. And then, raids. So, ito nga yung para makipag-team up ka. And then, how to breed yung soul chicks. So, parang dito, you need 7 days bago ka makapag uh, hatch ng egg mo. So, later on pa naman yan. So, pwede natin yung i-check later on. And then, ito yung mga new features yung sa ecosystem na napo-foresee nila, envision nila in the future. And then FAQ. So, ayun yung mga usual questions about it. Uh, so far, these are the basics. And pwede nyo naman yan check later on. So yun nga guys, so we have this Solchix, um, bagong-bago, simula pa lang, uh, one of the NFT games sa Solana. And kayo na rin yung humusga guys. So so far, yun, napag-usapan naman natin lahat and you can do your further research kung okay ba to. So ako meron akong common, so excited na ako na lumabas yung gaming platform. Try natin. Pero sa nakikita ko dito, um, parang they are making it ano rin eh, addictive para sa ano sa mga players kasi parang marami ka nang pwedeng gawin within the game. So yan, makikita na lang natin and kung ma-experience na natin malaro to, so I can come up with uh, tutorials and yung feedback din natin sa gaming experience. But so far, wala eh. Simula pa lang to, wave 2, uh, magbiminting ulit, pwede kayong bumili ng Soul Cheeks. And then regarding the earning, uh, wala tayo wala pa tayong uh, numbers na maibigay pero ayun so maraming ways to earn here even nga yung kapag ka meron kang assets dito may mga shares din yata coming from uh, the distributed supply or, or sales din siguro within the game tapos i-distribute sa lahat ng mga players Alright, that's it for this video and kung meron kang mga questions, ilagay mo na lang sa comment section and then try kong sagutin kung alam ko and kung hindi naman I can always ask <laughs> Paolo para tulungan niya tayo na masagot yung mga questions natin. And before we end the video, um, I hope nakatulong sa inyo itong uh, review natin. And kung gusto niyo pa makakita ng ibang NFT reviews and you want to support this channel, don't forget to click the like button, subscribe, and see you on our next video. Thanks guys, bye!